Ya. Hola, ¿qué tal fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Foto de Aprendizaje. Hoy estaremos viendo el negocio de las tazas personalizadas. Vamos a ver si es rentable el negocio y qué necesita para arrancar desde cero con un negocio de creación de tazas personalizadas. Vámonos con el intro. Muy bien, el negocio de las tasas personalizadas corresponde a lo que es el negocio de la sublimación, donde a través de procesos térmicos podemos ¿verdad? transferir una imagen a lo que es cualquier elemento que tenga polímeros, que es prácticamente el químico que permite hacer la transferencia. Y eso aplica tanto para cerámica como, este tazo, como en este caso, perdón, tazas, pero también se le puede aplicar a lo que es cristal y metal. Entonces, para comenzar este negocio de la creación de tasas personalizadas, ¿qué se necesita y cómo podemos comenzar este cero y si es rentable o no? Bueno, lo que se requiere es una máquina de sublimación como esta, la que tenemos acá, que lo que hace es prácticamente... Déjame moverme el pasito, y no se mueva nada. ¡Baja eso. Lo que hace... Lo que hace es que transfiere a través del calor cualquier diseño que usted haga en cualquier programa de diseño gráfico, sobre todo Photoshop. En este video te voy a dejar el enlace de esta plantilla de Photoshop para que puedas eh, descargarla y si te interesa practicar. Entonces, una máquina de sublimación. Obviamente no es una máquina económica, pero yo comencé lo que es haciendo este proceso de sublimación con lo que son bombillas caseras, que si te interesa también te dejo en este video un enlace para que veas un proceso desde cero creando estos artículos con este recurso casero. Solo necesita lo que es una, una abrazadera como esta que la puedes conseguir en eBay, que también te voy a dejar el enlace para que puedas comprar esta abrazadera. Ahora bien, hablamos de dinero, cuánto deja este negocio, es rentable o no. Bueno, para que tenga una idea, una taza ya de sublimación, son tazas especiales, son tazas que tienen polímero, cuesta alrededor de un dólar, 50 pesos dominicanos. Y usted la puede revender en un rango de 5 dólares hasta 10 dólares. Conozco el caso de una joven que cuando no tenía mis equipos, pues eh, yo trabajaba con ella, ah, le hacía el diseño y demás ella iba a los hoteles y vendía una taza hasta en 20 dólares y la inversión que hacía era un dólar, es decir, que es un negocio que es rentable y que usted puede tener estos equipos en su casa. Y bueno, espero que te haya gustado este video tutorial. Si te gustó este video, ya tú sabes, comparte, dale like, suscríbete, todo lo que se le dice a la persona para que apoyen nuestro proyecto. Bien, así que Dios te bendiga mucho y antes de acabar vamos a permitir que venga la persona que estaba grabando el video, venga para acá, Mauro, y que venga Jafe, Jafe, ven, ven, corre, corre, ven, ven. Estoy aprovechando que, que estoy solo con ellos y estoy grabando, ven, que venga. Dile adiós a la cámara, vete. Dile adiós a la cámara. Dile adiós. Dile, dile adiós a la cámara. Pero mire allá a la cámara, a la cámara. Dile adiós. Adiós. Yo le digo adiós, papi. Adiós. Adiós. Adiós. Ya. ya?